ሌላው የዓለም መጨረሻ ምልክት በህብረተሰብ ውስጥ በቤተሰብም በሀገርም ደረጃ የሚታየው የቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ የመጠላት ጉዳይ ነው። ሉቃስ 21 17 ላይ ስለ ስሜ በአሕዛብ ዘንድ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብሎ ተናግሯል። አሁን ቤተ ክርስቲያን ማለት እውነተኛ እውነተኛ የሆነች ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ የተጠመቀች አካል ለምንድን ነው በሰዎች ዘንድ የምትጠላው? ሌሎቹ ሰዎች ለምንድን ነው የሚጠሏት? ይህንን እኮ ሌሎቹ ሰዎች ክርስቲያን ያልሆናችሁም እኮ ልትመረምሩት ይገባል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ግላዊ ፍልስፍና ውስጥ እኮ መግባት ጥሩ ነው። ፊሎሶፊ ማለት ጥበብን መውደድ ማለት አይደለም። መፈላሰፍ አለባችሁ። ለምንድን ነው ሌሎች ሰዎች ክርስቲያኖች ለምንድን ነው የሚጠሏቸው ብላችሁ ማየት አለባችሁ። ግን ጌታ ኢየሱስ ይሄን ይላል፣ ስለ ስሜ ነው የሚለው እኮ ስለሰረቀን አይደለም፣ ስለበደልን አይደለም፣ ስላሳዘንን አይደለም፣ ስላመነዘርን አይደለም። እውነተኛ ክርስቲያኖችን ነው የማወራው። ሌሎች የሚነቀፉ ይኖራሉ መቼም ክርስቲያኖችም ሆነው ዳግም ልደትንም አግኝተው እንኳን ቢሆን አይምሯቸው ገና እውቀት ስለሌለው የእግዚአብሔር እውቀት ስለሌላቸው ሊሳሳቱ ይችላሉ። እሱ ኃጢአት ነው። ይሄ አንድ ነገር ነው። ይሄን አንክድም። ግን አንድ ሰው ክርስቲያን ያልሆነ ሰው ክርስቲያን የሆነው ለምን ይጠላዋል? መንፈስ የውስጥ ለውስጥ መንፈስ ከበስተኋላ ያለ የመንፈስ ግጭት እንዳለ የጨለማ ኃይላት invisible world በማይታየው ዓለም ውስጥ ግጭት እንዳለ ይህንን ማየት ያስፈልጋል። ክርስቲያኖች በዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባቸው። ዓለማውያን ሰዎች ቢጠሏችሁ በየቢሮው በየመስሪያ ቤቱ በተለያዩ ቦታዎች ብትጠሉ ለምን አልወደዱኝም ብላችሁ ርርብክን ማለት የለባቸው። መደሰት ነው ያለባችሁ። እንደውም በአንጻሩ አለ ይህን በደንብ ነው እኮ practical እኛ በምኖሩበት አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እኮ የጥላቻውን ነገር እኮ በደንብ እናየዋለን። ይህ እንግዲህ ያው ጌታ ተንብዮታል፣ ይሆናል፣ ግድ ይሆናል። ሌላኛው ልናተኩርበት የሚገባው የመጨረሻው ዘመን ምልክት የፍቅር መቀዝቀዝ ነው። ይሄ የፍቅር መቀዝቀዝ ተያያዥነት ያለው ከአመፃ ጋር ነው። ልብ በሉ። ሰውን ሲተመልከቱ አመፅ፣ ክፋት፣ አመፅ፣ ክፋት፣ ወንጀል፣ ክፋት የሚያደርግ ከሆነ ያንን ሰው ለመጉዳት አታስቡ። አሁን capital punishment ይቅር የተባለ እኮ ሰው በግድያ ስላለቀ ነው። ልጃችሁ ቢሆን ማለት ሁልጊዜ አመፀኛ አመፀኛ አመፀኛ የክፋት አይነቶችን በቤታችሁ እየደረደረ እየደረደረ አብልታችሁ ወልዳችሁ አሳድጋችሁ ማስተማራችሁ ማስመረቃችሁ ሳያንስ ስራ ከያዘ በኋላ እየሰከረ ቤታችሁ ያለውን እቃ እየሸጠ አንጀታችሁን ቢያሳርረው አትገሉትም። ግን ፍቅራችሁ ይቀዘቅዛል፣ መከራ ታያላችሁ። በዚህ በማቴዎስ 24 12 ሚኪያስ 7 ከአንድ እስከ ስድስት ስንመለከት የሰው ጠላቶቹ የቤቱ ሰዎች ይሆናሉ ብሎ ይናገራል እና ብዙ ክርስቲያኖች እናውቃለን። አሁን ተሰደው የወጡ ሚኪያስ ሰባት ላይ በተለይም በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ደምን ለማፍሰስ ይሮጣሉ ይላል። አያቸው ቅን ሰው አጥፊ ነው፣ ቅን ነው ተብሎ ታፔላ የተለጠፈበት ሰው ተንኮለኛ ሆኖ ደምን ለማፍሰስ እንደሚሮጥ እዛ ጋር ተጠቅሷል። የሚያደባ አይነት ሰው እንደሆነ ተጠቅሷል። እጃቸውን ለክፋት እንደሚያነሱ አለቃ ነው፣ ፈራጅ ነው የተባለው ሰው ጉቦኛ እንደሆነ ሚኪያስ ምዕራፍ ሰባት ተመልከት። ይሄ በዓለማችን አሁን የምናየው እኮ ነው። ፈራጅ ነው። ምሳሌ ሰላሳ ሁለት ላይ እኮ ሉሚኤል የተባሉ ልጇን ሰለሞንን ስትመክር ያች ልጅ ወደ ወይን ጠጅ አትመልከት ልጅ ሆይ አንተ መስፍን ነህ፣ ገዢ ነህ፣ ፍትህን ፍርድን እንዳታጣምም ትላለች። እዚህ ጋር ግን የብዙ ሰዎች ፍቅር የቀዘቀዘው አለቃ ተብሎ ፈራጅ ተብሎ ማለት ነው። ፖሊስ ተብሎ እንዴት ይሰርቃል? ከወንበሮች ከዱርዮች ጋር እንዴት ይሰርቃል? ለምሳሌ በሜዲካል ጋዜጣ ላይ ዶክተር አቡሽ ባወጣው ሜዲካል ጋዜጣ ላይ የማፊያ መረብ አባላት የሚል ተጽፎ አንብቤያለሁ። የማፊያ መረብ አባላት ሰው አፍነው ይሰርቃሉ። ሰውየውን ይበልቱታል። ዶክተሮች ልቡን የተለያየ ሁኔታ በደንብ አድርገው ይበልቱታል። ልቡን ሌላውን ሌላውን ሌላውን ያወጣሉ። ብልት በብልት ያስቀምጡታል። ዳኞች ደግሞ ለፍርድ ለይግባኝ ወደ እነሱ ቢመጣ ትክክለኛ ፍትህ እንዳያደርገው በገንዘብ በጉቦ ጠመማሉ። ይታያቸዋል። አለቃና ፈራጅ ጉቦ ጉቦ እኮ የአይናማዎችን አይን ታሳውራለች አይደለም የሚለው እንደዚህ ነገሮች ከተደረጉ ፍቅር እንዴት ታቆጠቁጣለች? የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን እንድትመለከቱ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በተለያየ አይነት ፓርቲ ውስጥ ያላቸው ሰዎች ተመልከቱ። ይሄንን ማማንን ይሰማል። የፓርቲ አባላት ሌላውን የፓርቲ አባል የሚለውን ነገር የመስማት ነገር አላችሁ። እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ከሁሉ የተሻለ የተባለው እንደ ሾካ መከላ ነው። ቅን የተባለው ኩርንችት ይላል። እሾካ መከላ በአንድ አቅጣጫ ነው የሚወጋው። ኩርንችት ግን በስድስት በሰባት አቅጣጫ ይወጋል። ቅን ነው ተብሎ ሰው የተሻ best his best እስቲ ስልጣን ላይ እናስቀምጠው ተብሎ ሲታይ እንድ ሾካ ሜክል እንዴ ውስጥ ተቀርቅሮ እኔ አንዴ በአስር ዓመቴ ይመስለኛል ከብቶች ሲጠብቅ ስሮጥ ይሄ ደለል ደለል አለ ደለሉ እሾክ ገፍቶ ወስዶ ወስዶ ጀሞ የሚባል እሾክ አለ ጀሞ የሚባል በጣም በጣም ጠደቻ ይሆን ጀሞ እርግጠኛ አይደለሁም ግን ደለሉ ተኝቶበት እንደዚህ ቆማል ታውቃላችሁ ስሮጥ ላው ላይ ቆምኩበት በተረከዜ ነው የቆምኩበት እሾኩ ደግሞ የበሰበሰ ስለነበረ ውስጥ ተረከዜ ውስጥ ገብታ ውስጥ ይሰበራል። ትዝ ይለኛል ደሜ እየፈሰሰ በወረንጦ እንዳያወጡት ወረንጦ መንጭቆ ያወጣል በወረንጦ እንዳያወጡት ይፈረፈራል። እያለቀስኩ ሾኩ እንደወጣልኝ አውቃለሁ። ግን ታውቃላችሁ ልክ በአርባኛ ዓመት ላይ ሻወር ስወስድ ተረከዜ ላይ እሾክ ያወጡት ያ ቦታ አመመኝ። ታውቃላችሁ ሰው የተሻለ ተብሎ እንደ አሜኬላ ይሆናል፣ እንደ ኩርንችት በየአቅጣጫው ሚወጋ ቤስት ተብሎ እንዴ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያላችሁ እናንተ ተመልከቱ ወገኖች፣ ለአፍሪካ እንተርፋለን ብላችሁ ካላችሁ ኩርንችትነትን ከእናንተ አስወግዱ በአንድ አቅጣጫ የሚዋጋውንም እኮ ለመቋቋም እኮ በጣም ነው የሚቸግረው እኮ። እግዚአብሔር እኮ አዳምና ይሆን ይችን ክፉና መልካም የምታሳብቀውን ዛፍሬ እንዳትበሉ ብሎ ሲላቸው እኮ በአንድ አቅጣጫ እንዲዋጉ እኮ ነው። ምክንያቱም ሴጣን በብዙ አቅጣጫ ስለሚመጣ ነው። በዛችሁም እንኳን ሰዓቱ እንኳን ኩርንችት ወደ ሰው ልጅ ተለቆ እሾክ ከአሜሪካ ላይሆን መመከት እያስቸገረ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ አመራር ላይ ወደፊት ከፍተኛ ጥንቃቄ ጥንካሬ ያለው አመራር ሊደረግ ይገባል እላለሁኝ። በቤተሰብ መካከል ጠላትነት እንዳለ እዚህ ቦታ ላይ ይናገራልና እንደዚህ ከሆነ ፍቅር እንዴት ነው የምትለመለመው ወገኖች በጥርስ ይሳቃል፣ በውስጥ ግን ለመግደል የሚካሄድ ከሆነ እንዴት ይሆናል? ሁልጊዜ በህቡእነት የሚካሄድ ከሆነ ግልጽነት እኮ በጣም አስፈላጊ፣ ታማኝነት፣ እውነተኝነት እኮ በጣም አስፈላጊ ነው እና የመጨረሻው ዘመን በምን ይታወቃል ብትሉ ፍቅር ፍቅር በቀዘቀዘበት ቦታ ጥላቻ ይነግሳል። ጥላቻ በነቀሰበት ቦታ እርስ በርስ መጨፋጨፍ ይኖራል። አንድ ብሔር ብሔረሰብ እነግሳለሁ ብሎ ቢሉ በብሔር ብሔረሰቡ እያንዳንዱ ግለሰብ ውስጥ ያለ የኃጢአት ህግ እርስ በርስ ወደ መጋደል ያመራል። በምንም አይነት ከክርስቶስ ጋር እርቅና ሰላም፣ ፍትህ ካልተደረገ በስተቀር በምድር ገጽ ላይ ሰላም አይኖርም። ይህንን እርግጠኞች ሆናችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰዎች ይህንን ልታዩት ይገባል። ሙስሊሞች ይህንን በደንብ ልናየው ይገባል። ሌላኛው የመጨረሻ በህብረተሰብ በማህበረሰብ መሀል የሚታየው የሰዎች ልብ የሚመጣውን ከመጠበቅ የተነሳ በፍርሃት መቅለጥ፣ በፍርሃት መድከምና መዛል ነው። ይሄን እንግዲህ ሉቃስ 21 26 ላይ እናገኘዋለን። በዓለም የሚመጣውን ከማየት የተነሳ የብዙ ሰዎች ልብ ይቀልጣል፣ ይፈራል ብሎ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ልክ አሁን በተለይ የኮሮና ቫይረስ ከመጣ ወዲህ ይህንን እኮ ነው እያየን ያለ ነው አይደለም? ምን ይመጣ ይሆን? ምን ይመጣ ይሆን? ኢቮላ እኮ ቫይረስ እኮ የዛሬ 25 ዓመት እኮ ነው የሰብክበት ነበር እኮ በዚሁ በምጽአት ትምህርት ቸነፈር ውስጥ ባለፈው የዘረዘርኩት ማለት እኮ ነው። ሶስት በተለያዩ ጊዜያት እያለፈ እያለፈ ተገልጧል። የበጎችና የፍየሎች ቫይረስ የሚባለው ኢኮላ የሚባለው ቫይረስ፣ ከካክምበር የሚመጣው ቫይረስ አሁን ድምፃቸውን አጥፍተው ነው። አንድ አስር ያህል ቫይረሶች አሉ። ጸጥ ብለዋል። አሁን እነ ሳርስ በ2002 የተነሳው ዝም ብሏል። አሁን ቻይናን ያተራምስ የነበረው ህንድን ያተራምስ የነበረው አሁን ደግሞ ተራው የኮሮና ነው። ምናምን crown ይዞ በሰዎች ላይ ተጭኖ ከሆነ ወደፊት ደግሞ ሌላ ይመጣል። psychotronic weapon የሚባል በቫይረስ በሰዎች ደም ውስጥ የሚለቀቅ ደግሞ ቫይረስ ገና ይመጣል። በቃ ሴጣን ነፍሰ ገዳይ ስለሆነ የመጨረሻውን የሰው ነፍስ እስከሚያገኝ ድረስ ይጋደላል። የለም ብላችሁ ሴጣን የምታስቡት invisible world መንፈሳዊ ዓለም የለም ረቂቅ ተፈጥሯዊያን የሉም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች እንደ በእውነት መቶ እጥፍ ራሳቸውን አሞኝታቸዋል። እንዴ ለምን ትሞኛላችሁ? መመርመር ነው የሚሻለው። አምላክ አንተ ፈጥረኸኝ ከሆነ እባክህ እውነትን ግለጽልኝ ማለት ነው የሚሻለው። አይሻሉ ሙስሊም ወገኖቻችን፣ የአብርሃም ዘሮች፣ የእስማኤል ልጆች እውነትን እንመርምር። መጽሐፍ ቅዱስና ቁራንን አብረን አድርገን እየተቃቀፍን አንተ ትብስ፣ አንተ ትብሽ፣ አንቺ ትብስ እያለን እርስ በርሳችን እውነትን እንመርምር። ይቻላል፣ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል አይደለም የሚለው እና የብዙ ሰው ልብ ረአድ ይዞታል፣ እየተንቀጠቀጠ ነው። ሌላኛው የዚህ ዓለም መጨረሻ ምልክት የብልሽት ምልክት የሚባለው እኔ ያስኩት ዘባችነት ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ሶስት ቁጥር ሶስት ላይ ዘባችነት ብሎ ይናገራል። ዘባቾች ይላቸዋል። እዛ ላይ ጴጥሮስ ሲናገር ዘባጅ ታውቃላችሁ? ቀልደኛ፣ አሿፊ፣ አምቧታሪ እንደ ልቡ የሚናገር ዘራፍ ባይ ምንም የሌለው ያለው ከሆነ ደግሞ በትቢት ተወጥሮ የሚፎክር ሰው እውነት ሲነገር በእውነት ላይ ምራቁን የሚተፋ በእውነት ላይ የሚያሹፍ እንደ አስቆሮቱ ይሁዳ ወዳጁን አቅፎ ለሞት አሳልፎ የሚሰጥ ማለት ነው። ዘባጅ እውነት አስቆሮቱ ይሁዳ እኮ ጌታ ኢየሱስን እኮ አጃጀው እኮ እጁን ዘርግቶ ሲስመው በቃ እሱ expert መሆኑ ነው እና ዘባች እና መጽሐፍ ቅዱስ እና ሳይንስ በአሁኑ ጊዜ ሳይንስ እኮ ይቅርታ እያለ እኮ ነው። evolutionism የሚባለው እኮ ይቅርታ እያለ እኮ ነው ያለው። አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ፊት እየተንበረከከ ነው ያለው፣ ግን ማን ተቀበለው? መጽሐፍ ቅዱስና ሳይንስ በታሪክ እውነት እይታ የሚል ሰባት መቶ ገጽ መጽሐፍ ረቂቅ ጽፍ ያለው ምናልባት መቼ እንደማሳትሙ አላቅም። ዘባቾች ታሪክ ሲመሰክር አርኪኦሎጂ ሲመሰክርላቸው፣ ሳይንስ ሲመሰክርላቸው፣ botany አትክልት ጥናት ሲመሰክርላቸው፣ የህብረተሰብ ጥናት ሲመሰክርላቸው ያሾፋሉ። በእውነት ማሾፍ በጣም አደገኛ ነው እና የመጨረሻው ዘመን ይሄ ነው በቃ አሁን ያለው። ሌላኛው በዚህ በመጨረሻው ዘመን የሚታየው ብልሽት ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ሁለት ላይ ያለው ሰዎች ራሳቸውንና ገንዘብ ወዳድ መሆናቸው ነው። ራስ ወዳድነት፣ ገንዘብ ወዳድነት፣ መንግስተ እኔነት፣ እኔ እኔ እኔ እኔ ነው እኔ ከሞትኩ አይነት ነገር ነው አሁን አካሄዱ ያለው። ዘረኝነት ምን ማለት ነው? ዘረኝነት ማለት እኮ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ማለት እኮ ልክ ነኝ ወገኖች? እኔ ጉራጌም ነኝ ኦሮሞም ነኝ አማርኛ ዘሬ ውስጥ አለ ተዋህዶኛል። ሌሎችም ጋር ልደርስ እችላለሁ። እኔ background ኤ ሲጠና ማለት ነው። የእኔ ክሮሞዞምስ እና የእኔ ዲኤንኤ ሲመረመር ግን ዘረኛ አይደለም። ዘጠና ዘጠኝ ከመቶ የሰዎች ዲኤንኤ ሲመረመር አንድ አይነት ነው። ዘጠና ዘጠኝ ከመቶ ሰው ራሱን ከወደደ የራሱ የሆነውን ይወዳል። የራሱ የሆነውን ከወደደ የራሱ ያልሆነውን ይወዳል። በመሰረቱ የአዳም ዘር እኮ ከሆነ ሌላውን እንዲጠራ አልተፈቀደለትም እኮ። ራሱን የሚጠላ ራሱን ለልዩ ልዩ በሽታ ነው የሚያጋልጠው እኮ። ሳይንሱም የሜዲካል ሳይንሱም ይሄን ይመሰክራል እኮ። ገንዘብ ወዳድ መሆኑ ገንዘብ ሰው ገንዘብ ሲወድ ለዚህ አይነተኛ ምሳሌ አድርገ የምጠቅሳቸው ሁለት ሰዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አሉ። አንዱ አስቆሮት ይሁዳ ነው፣ ሁለተኛው በለዓም ነው። በለዓም ነቢይ ሆኖ የእግዚአብሔርን ድምፅ በትክክል ሰምቶ ልርገም አልርገም ብሎ ሲጠይቅ አትርገም ብሎ ካለው በኋላ ገንዘብ ከመውደዱ የተነሳ ራሱን ከመውደዱ የተነሳ እንደገና የእግዚአብሔርን ምልክት ለማስገልበጥ ሙከራ ያደረገ ሰው ነው። ራስን ወዳድነት ይህን ያህል ደፋር ያደርጋል። አስቆረት ይሁዳም እንዲህ ነው የሆነ። ወደ ከረጢቱ ያስገባ ነበር፣ ወደ ከረጢቱ ያስገባ ነበር። በመጨረሻ የጠቀመው ነገር የለም። እና በመጨረሻው የልጆች ለወላጆች አለመታዘዝ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ሁለት ላይ እንዲህ ተጽፏል፣ የልጆች ለወላጆቻቸው አለመታዘዝ። በእውነት ይሄ ሀዘን ነው። እናት አባት ወላጅ እናት አባት ወላጅ ልጆችን ዋጋ ከፍለው ነው የሚያሳድጉት። በመጨረሻው ዘመን ህፃናቶችን ገዢ አድርግ አስነሳባቸዋለሁ ይላል የኢሳያስ ምዕራፍ ሶስት ላይ በእውነት ከእውቀት እውቀት፣ ከጥበብ ጥበብ። ጥበብና እውቀት እኮ በእድሜ ብዛት ነው የሚገኘው፣ ሁልጊዜ አይሆንም ማለት ነው። ልጆች በአሁኑ ጊዜ በ911 ምክንያት መብታቸውን ለማስከበር በተሰጣቸው መብት ወላጆችን እየገፉ ነው ያሉት። ያወቁ ይመስላቸዋል። የሁለት ዓመት ህፃን ልጅ የአራት ዓመት ህፃን ልጅ የአምስት የአስር የአስራ አምስት የሀያ ዓመት ልጅ እናትና አባቱ ከሚያውቀው የቴክኖሎጂ እውቀት የበለጠ ማወቅ ይችላል። ምክንያቱም አባትየው በ building construction ላይ ነው የሚሰራው። ከቴክኖሎጂ ጋር ከፍተኛ ቅርበት ላይ ኖረው ይችላል። ልጁ ደግሞ የበለጠ ነገር ሊኖረው ይችላል። ይሄ ግን ማወቅ ስለሚያስታብኝ ልጆች ወላጆቻቸውን ወደ አለመታዘዝ የሚያስገባቸው ከሆነ በጣም አደገኛ። አሁን ለምንድን ነው ልጆች ወላጆቻቸውን ያልታዘዙት ብለን ጥያቄ ብንጠይቅ ማአት ማአት ማአት ማአት research based መረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል። እሱ እንግዲህ በጣም ሌላ ጥናት ይጠይቃል፣ ግን ይሄ እውነት እንደሆነ እንዲሁ እንድናውቀው ነው። ሌላው በቤተሰብ መካከል ያለ ጥላቻ ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ሁለት ላይ ሚኪያስ ሰባ ስድስት ላይ የቤተሰብ ነው። አሁን እንግዲህ ይሄ ወላጆች እና በልጆች መካከል አለ። መራቲቱ በአማቱ ላይ ትነሳለች፣ ወንድ ልጅ በአባቱ ላይ ይነሳል፣ ሴት ልጅ በእናቷ ላይ ትነሳለች ይላል እና ይሄ ጥላቻው እያደገ ይሄድና እንደገና ወደ ቤተ ክርስቲያን ይገባል። ጥላቻ ባለበት ቦታ ጥላቻ ባለበት ቦታ ድብቅ ግድያ መጀመሪያ ይካሄዳል በሰው ህይወት ውስጥ። ወንድሙን የሚጠላ እህቱን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው አይደለም የሚለው እና ይሄ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ጥላቻ ባለበት ቦታ የሌላውን መብት የሌላውን ስልጣን የመክፈፍ ነገር በከፍተኛ ደረጃ ይካሄዳል። ሌላኛው የመጨረሻ ዘመን ባህሪ ምንድን ነው ቢባል ጨካኔ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ሶስት ላይ ጨካኞች ይላል። ጨካኝ ምን ማለት ነው? አሁን ይሄ አሉንታዊ በሆነ መልኩ ነው ይህን ጭካኔ የምናየው። በተለይ እኔ በአሁኑ ዘመን ጭካኔ ብዬ የምላቸው ከፍተኛው ጭካኔ ህፃናትን አስገድዶ መድፈር፣ ከፍተኛው ጭካኔ ሰባርዶ መብላት፣ ከፍተኛ ጭካኔ እርጉዝ ሴት ቀዶ በማህፀኗ ውስጥ ያለው ልጅ መብላት፣ ከፍተኛ ጭካኔ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ የተፈጠረው ሰው በከፍተኛ የጦር መሳሪያ ማውደም፣ መግደል። ለምን ይገደላል ሰው? አሁንማ ሴጣን የመግደያው መንገዱ በጣም በጣም በተለየ መንገድ ነው። ቀደም ባለፈው ጊዜ የጠቀስኩላችሁ ማሪያ ዴቢ ክርስቶስ የተባለችው ሴትየው ልዩ በዓል አድርጋለሁ አለች። በዓሉ ምንድን ነው? ወደ ሌላ ዓለም የመዝመት በዓል ነው። ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚያከናውኑት? አንዱ አንዱን ይገለዋል፣ በጥይት ይገለዋል፣ በመጥረቢያ ይፈልጠዋል፣ ወይም ከገደል ላይ ከአፋፍ ላይ ወደ ራስ ገደል ወደ ገደል ራሱን ይወረውራል። ሲሞት ይጨበጨብለታል። ምን ተብሎ ወደ ሻምባላ ወደ ሌላ ዓለም ሄደ ተብሎ። ይሄ ነፍሰ ገዳይነት ነው። ይሄ ጭካኔ ነው። ይሄ አረመኔነት ነው። 914 ሰዎችን ነው ጂም ጆንስ የገደለው። ዴቪድ ኮሬሽም እንደዚሁ ገሏል ሰዎች የዓለም መጨረሻ ብለው ሰዎችን እያሰቃዩ ያሉበት ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን በቀጥታ ወደ የመጨረሻው ዘመን የክፋት የብልሽት ዋነኛ መገለጫ የሆነው ጌታ ኢየሱስ ትንቢት የተነገረለት በሉቃስ ምዕራፍ 17 ከ22 ጀምሮ እስከ 34 ይሄዳል። ሀሳቡ በተለይ ቁጥር 26 እና 30 ላይ የተጠቀሰው በኖህና በሎት ዘመን እንደነበረ እንዲሁ በሰው ልጅ ዘመን ይሆናል የሚለውን እሱን እናያለን። እንደገና ሕዝቅኤል ምዕራፍ 1649 ቁጥር ነው እንድትመለከቱ አበረታታቸዋለሁ። እንግዲህ በኖህና በሎት ዘመን እንደነበረ እንዲሁ በሰው ልጅ ዘመን ይሆን። የሰው ልጅ ብለን የምንለው የሰው ልጅ ዘመን የሰው ልጅ ዘመን ብለን የምንለው የጌታ ኢየሱስ ዘመን ማለት ነው። ገላትያ አራት አራት ላይ ከሴት የተወለደው ልጁን ላከ አይደለም የሚለው በዘመኑ መጨረሻ የዘመኑ መጨረሻ የተባለው የዛሬ 2000 ዓመት ጌታ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም በተወለደበት ጊዜ ነው። ያን ጊዜ የዘመኑ መጨረሻ ነው። አሁንም የዘመኑ መጨረሻ ነው። ሺህ ዓመትም ራሱ የዘመን መጨረሻ ተብሎ ነው የሚፈረጀው እና ምን አለ ጌታ ሲናገር በኖህ ዘመን ይበሉ፣ ይጠጡ፣ ያገቡ፣ ይጋቡ፣ ይገዙ፣ ይሸጡ፣ ቤት ይሰሩ፣ ይተክሉ ነበር። የጥፋት ውሃ መጥቶ ሰዎቹን እስካጠፋቸው ድረስ ይላል ማቴዎስ 24 ቁጥር 38 ጀምሮ የጥፋት ውሃ መጥተው ሰዎቹን እስካጠፋ ድረስ እንዳላወቁ እንዲሁ ደግሞ በሰው ልጅ ዘመን ይሆናል። ልክ አሁን ያለንበት ዘመን ማለት ነው። በእውነት በጣም በጣም ብዙ ነገር እኮ ነው። የሰውን አይምሮ እኮ የሚይዘው በጣም ብዙ ነው። ጌታ ምን አለ? በኖህና በሎጥ ዘመን እንደነበር ያገቡ ይጋቡ። እነኚህን እንግዲህ ወደ ስምንት ነጥቦች ናቸው። ይህን በዝርዝር እንመለከተዋለን። አንደኛ ይበሉ ይጠጡ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ። ይበሉ ይጠጡ ሲል ሆድ መቼም ሆድንም መብልንም እግዚአብሔር ፈጥሮታል። normal የሆነውን አመጋገብ አበላል ጌታ አይቃወሙም። የተበላሸ አበላል የሚባለው ምን አይነት አበላል መሰላቸው? ጾም ጸሎትን ያስወገደ አበላል። ሰው ኢንሹራንስ ሲያዘው በግዱ ውፍረት ለመቀነስ ይጾማል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲያዘው ግን ሃይማኖቱ ሲያዘው ግን አይጾምም። ይሄ ነውር ነው፣ ብልሽት ነው በአበላል ውስጥ ከፍተኛው ብልሽት ምንድን ነው ብትሉኝ፣ በጾም አንድ በጸሎት እግዚአብሔርን አለመፈለግ ነው። እናትና ልጅ አይለያዩ፣ ሙቀጫና ዘነዘና አይለያዩ። ልጆችና እናቶች ግልገሎች ሁልጊዜ ኩስኩስ እያሉ ይሄዳል፣ አይለያዩ። ህግ ነው። እንዲሁ ጾም ለብቻው ጥሩ አይደለም፣ ረሃብ ይሆናል። ጸሎት ለብቻው ሊካሄድ ይችላል። ጾም ግን በጸሎት መደገፍ አለበት። ጸሎት በጾም መደገፍ አለበት። ሁለቱ ሁለቱ አብሮ መሆን አለባቸው። ይበላሉ፣ ይጠጣሉ የሚባለው እንግዲህ ይሄን አሁን ሆዳቸው አምላካቸው ነው ማለት ምን ማለት ነው? እንዴ ሰው ሁልጊዜ መስራት፣ መብላት፣ መስራት፣ መብላት፣ መጥገብ፣ መተኛት፣ መነሳት፣ መሮጥ፣ መስራት፣ መስራት፣ መስራት ሁልጊዜ እንደዚህ ከሆነ ሆዱ አምላኩ ሆኗል ማለት ነው። ሆዱ ያሽከረክረዋል ማለት ነው። ልክ ነኝ? ምን ያደርጋል ታዲያ እንዲህ አይነት ህይወት? መሞቱ አይቀርማ። ምብሉ አይኑ እያየ ነው እዚሁ ምድር ላይ የሚበሰብሰው። የሮጠለት ስጋው ግን መንፈሱ ወደ ሲኦል ወይም ወደ ገነት ስትሄድ ስጋው ይበሰብሳል፣ አይቀርም። ይሄ ይሄ እኮ የካርቦን 666 መንፈስ ማለት እኮ ነው። ወንድማችን ይልማ እንደተናገረው ቁስ ከአተም ነው የተሰራው። አተም ከ electrons፣ ከ protons፣ ከ neutrons ነው የተሰራው። electrons ስድስት ካርቦን አለው። ፕሮቶን ስድስት ካርቦን አለው። ሌላውም ደግሞ ስድስት ስድስት ካርቦን አላቸው ሶስቱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ material ኡ የምናየው የ666 ተገዢ ነው ማለት ነው። ለጊዜው የምንጠቀምበት ነው። ከእግዚአብሔር የሚለየን ከሆነ ግን ምን ዋጋ አለው? አንድ በጣም የመጨረሻ መግለጽ የምፈልገው ብልሹ አበላል በእግዚአብሔር መልክና ምሳል የተፈጠረውን ሰው መብላት ነው። አሁን በዓለም ላይ New Age Movement የሚባሉት አሁን ኢሉሚናቲ ውስጥ የገቡት እንዲህ የሚሉት ነገር አለ። ዘ ሞስት ዲሊሽስ ፉድ ኢን ዘ ወርልድ ኢዝ ሂማን ፍሌሽ ብለዋል። ምርጥ የምግብ አይነት የሰው ስጋ ነው ብለዋል። በቅርብ በቅርብ ደግሞ የ Vampire Diary አባላት የሆኑት ደግሞ ከፊልማቸው እንዳየነው ዘ ሞስት ዲሊሽስ ፉድ ኢዝ ሂማን ብለድ ብለድ ብለዋል። እኔ እንጃ የፍየልና የጊደር ደም ይጠጡ እንደው እነኚህ ሰዎች አላውቅም፣ ግን የሰው ደም ነው የሚጠጡት። ከየት ያመጡታል? ሰውን ያመጡታል ከሚያመጡበት ቦታ። ምክንያቱም የተገደለ ሰው ነዋ ለእነሱ የሚያስፈልጋቸው። የሞተ ሰው ከመሞቱ በፊት ነው። እንደውም እዛ ላይ አሁን እንደውም በሴክስ አማካኝተው ደሟን ከውስጧ ሲመጥ ነው የሚያሳየ ቫምፓየር ዳይሪ ፊልም። እሱ ደግሞ ወደፊት በመቼ በተግባር እንደሚፈጸም አናውቅም። እንግዲህ ሌላ መልኩን የቀየረ የሰው ሌላ ሌላ አይነት መልክ ያለው ቫይረስ ሰው ገዳይ ቫይረስ ሊሆን ይችላል። ምናልባት visible world በመናፍስቱ ዓለም የሚሰራጭ እና አሁን እዚህ ጋር አንድ ፊልም አለ ማን ነው የተያዘ ነው። እዚህ ጋር አሁን አንድ ሴት አለች ታይዋን ውስጥ ታይዋን ውስጥ ግሮሰሪ ውስጥ ገብታ ነው ሱፐር ማርኬት ውስጥ ገብታ ትልቅ ብልቃቶች አሉ። በብልቃቶች ውስጥ ምንድን ነው ያለው መሰላቸው? በእነዚህ ትልልቅ ብልቃቶች ውስጥ ያለው የሰው አንጎል ነው። የሰው አንጎል የሰው አንጎል ገበያ እንዴት ሊገባ ቻለ? ከየት ነው የተገኘው? ህጋዊነት ነበረው ወይ ወይስ ተሰርቆ ነው? እንግዲህ ምንም ይሁን ምንም ግን የሰው አንጎል ሊበላ ነው ማለት ነው። ሰውየው ሲከትፍ ነው እዚህ ቦታ ላይ የሚያሳየው። ከከተፈ በኋላ እንደ እንቁላል እየጠበሰ ይበላል ማለት ነው። ስለዚህ የሰው አንጎል በምግብነት የሚፈለግ ከሆነ እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄ ሰው ህፃን ልጅ አለች፣ ህፃኗ ልጅ ሲያጠው ነው የሚያሳየው። ካጠበ በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ብልት በብልት አውጥቶ በሳህን ካቀረበ በኋላ ህፃኗን ልጅ ይበላታል ማለት ነው። በዚህ በሳህን ላይ ቀርቦ ህፃኗን ልጅ ሲበላ ነው የሚያሳይ። እሺ የህፃን ልጅ ስጋ የሚበላ አይነት ከሆነ ማለት ነው። የህፃን ልጅ ስጋ የሚበላ አይነት ከሆነ እንግዲህ ህፃናት በአቦርሽን እያለቁ ነው፣ በውርጃ በጣም ብዙ ህፃናት ማለት ነው። ዶክተር ስዩም አንቶኒዮስ የተናገሩት ንግግር አለ። እዛ ላይ ብዙ ነው ያስተላለፉት። ይሄ መብልና መጠጥ በህፃናት ላይ በሰው ላይ የሚደረግ የመብል የመጠጥ አይነት ነገር የሰውን ደም መመገብ የሰውን ስጋ መመገብ በእውነት በጣም በጣም በጣም በጣም ከፍተኛ ወንጀልና እግዚአብሔር የሚያዝንበት ነው። ለዚህ በእውነት ወደፊት መንግስታት በዚህ ዙሪያ ልትሰሩ ትችላላችሁ፣ መስራት የሚግድ አለባችሁ። ባለስልጣናት፣ ፖሊሶች፣ ወታደሮች፣ ዘበኞች፣ በልዩ ልዩ ሁኔታ የተሰማራችሁ ሰዎች ይሄ እርጉዝን እያደኑ የመቅደድ ነገር ሰውነታቸውን በልቶ የመመገብን ነገር ሲሪየስሊ በህገ መንግስት አስገብቶ መቋቋም ያስፈልጋል።